Se parliamo di svastica, Mangiru, il pensiero corre subito a Hitler e ad Indiana Jones che combatte contro i nazisti. Ma l'origine di questo simbolo non ha nulla a che vedere con la seconda guerra mondiale. Lo trovate infatti sulle statue di Buddha, sulla pianta dei piedi o sul petto, oppure in molti cartelli stradali per indicare che nelle vicinanze c'è un tempio. Vi basterà anche aprire Google Maps in Giappone. E sicuro le statue buddiste non inneggiavano a Führer. In questo video Seba con Marco Togni a fargli da valletta ci svelerà l'origine di questo simbolo. Di cosa stai parlando adesso? E oggi parliamo di svastica. Ah, la svastica. Sigla. Sigla. La svastica per me non è importante, sai. Bellissima. Allora, magari potrei mettere una canzone del mio album Avalon che anche il nostro no, scusa, il mio nuovo album If che Marco Togni si è comprato e si ascolta tutti i giorni. Ma posso Infatti, hai detto che ti sei scaricato il telefono due volte già da questa mattina perché ha continuato ad ascoltarsi il mio album. Sì. Qual è la tua canzone preferita? La terza. Eh, la terza è bellissima, mi piace molto a live. Trentino il video. In Trentino? Sì. Ma l'ho visto quel video lì nel bosco. Che ancora non è uscito, peraltro. Allora, io, quando lui dice il risalente nel dite sempre: Ah, quello nel bosco, perché sono quelli tutti nei boschi. Non è vero, no, invece no, l'ultimo l'ho fatto. L'ho fatto, no, no, l'ho fatto in una scuola abbandonata, in un ospedale psichiatrico, al castello di Pergine e poi al Maso Torresella. Ehi. Sì, sì, sì, ci hanno dato anche i permessi, quindi non ho neanche fatto di, di stravaus. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video di Sebastiano Sarpini in Giappone, featuring Parliamo Marco Togni. Svastica. Oggi basta, non fare Ma gesti. Ma così è la svastica, no? Dove? Non, so, non lo so, la... vai dai che sembra una cosa brutta allora, comunque no, la, la svastica, svastica, in Giappone non è, non è eh, allora, la svastica innanzitutto, vabbè, la svastica, però in realtà in Giappone si chiama mangi. La svastica. Sì, comunque, sì, è comunque la svastica. Ma infatti che non è un simbolo brutto in realtà, è stato poi come è stato riusato cioè, dai nazisti. Cioè tu vuoi dire che la svastica non è un simbolo brutto? Allora, allora... Ma stai scherzando? Ma che palle, uffa, vedi che fai dire cose che non ho detto. Io beh, che comunque in origine, in origine, non era considerata come qualcosa di nazisti, simboleggiava l'eternità e, e poi... Il nazismo? Ma allora, prima del nazismo... Non è che l'hanno inventato i nazisti la svastica, eh? Ah, infatti, no. No, eh, loro si sono inventati che gli ebrei non contano. Ok Dio mio basta No non possiamo parlare di questo argomento Non possiamo parlarne perché veramente Perché ogni cosa che dico sembra che sia razzista ma non è vero cosa parliamo oggi Marco Togni? Oggi parliamo di svastica, che è il mio simbolo preferito, però non è è riferito al nazismo. Esatto. Perché la svastica in Giappone è? Eh? Eternità vuol dire 10.000 e poi G che sarebbe kanji che proprio simboleggia l'eternità e tra l'altro c'è anche in cinese, è un simbolo buddista che c'è anche in India per dire comunque. Però siccome qualche stupidino di turista le vede a volte sulle mappe in Giappone eh. perché sono, indicano i templi, pensate che... Cioè, è un posto Gia... di ritrovo dei nazisti, cosa eh, pensa uno? Di... Esatto. Invece pensate che il governo giapponese in occasione delle Olimpiadi sta pensando e probabilmente lo farà... Ma secondo me fa bene però a un certo punto di vista. Beh, ma comunque sai, sono que- perché comunque dal 21 perché tra l'altro è diversa comunque, perché non è proprio il simbolo della svastica, no, ma no, una no, svastica eh, No, no, no. lì dei tempi è proprio quella. No, no, no, no, no, lei è girata a sinistra, non è a destra. Cioè, perché quella de- quella Allora, innanzitutto la svastica quella usata dai nazisti è, gir- è, è la è svastica girata a destra, inclinata di 45 gradi, mentre quella che adesso dal, ventes- dal XX secolo. secolo in Giappone comunque è solo usata quella a sinistra, cioè quella a sinistra non è più usata quella a destra, a parte in India che ancora si usa quella a destra. ancora è quell'altra tra... Ah sì? Eh, magari in alcune... Perché comunque era incisa anche sui Buddha eh. e anche sulle piante dei piedi. Però adesso non è più usata quella, quella, quella sinistra, si usa su, cioè quella destra si usa solo quella sinistra. In realtà quella destra vorrei, si dice Omote e simbolizza l'amore, mentre quella sinistra si dice uramangi e simbolizza l'intelligenza. Adesso controllo. No, infatti, quella a destra, quella girata verso destra infatti simboleggia l'intelligenza e si dice mangi, mentre quella a destra simboleggia l'amore. Chi viene in Giappone, no? Eh. Io vedo nei tour, tutti di la svastica, oh, ma, ma non c'entra niente, è come dire che magari... Una croce? Eh. Esatto, una croce, non so, i, sat eh. i satanisti, per dire, i eh, satanisti eh, usano, la croce. usano la croce, ma no, non è che la croce eh, infatti. è dei satanisti, cioè hanno preso, eh, i nazisti sì. hanno preso un Che comunque c'era da molto più tempo, il buddismo è ah. una religione millenaria, o voi. Ah, voglia. E quindi la svastica è così, però la vogliono eliminare dalle mappe. E anche ma... dai telefoni, perché... Dai telefoni, perché, perché in questi scrivi... mangi, in giapponese ti viene fuori la svastica sempre girata con la sinistra. Però i giapponesi, quelli più giovani, che non, non sanno, sanno, che la svastica... perché comunque niente. in Giappone devo dire che si dimentica spesso gli errori, cioè gli errori insomma. Comunque in Germania non penso... Vabbè, no, in Germania sia nelle scuole è eh. molto sentita. La... In Germania nei, nelle scuole eh, non è che nascondono, anzi è molto molto molto molto studiato il nazismo eh. e tutto Mentre in Giappone no. In Giappone, in Giappone no. Ma, eh, ma anche, anche giustamente Cina, perché beh... comunque dall'altra parte, come dire, in, in, in Beh, però facevano, erano dentro anche loro nella guerra. Sì, però, però in Germania magari non, non insegnano delle robe che sono successe in Giappone. Eh, vabbè, comunque in ogni caso questi giovani giapponesi usano praticamente per scrivere Magi, che sarebbe un po' il modo slang di dire per davvero, usano questo carattere di mangi, quindi della svastica, che diciamo che magari se vedete dei, magari una tipa che vi manda una svastica, non pensate male, vuol dirvi soltanto per davvero lezioni di giapponese. Eh. Però eh, speriamo che lo tolgano, io spero che lo tolgano no, perché, perché no... secondo me comunque è storia, cioè nel senso se uno sta usando un simbolo da mille anni. Eh. Non è che arriva una, come i baffetti alla Hitler. Sì, no? Mm, tu, posso dirti una roba eh. che c'entra col video? Io non li ho i baffetti. No, io, no, io avevo, avevo, fatto una foto. La racconto perché c'entra okay, con okay, la belle storie di Marco Toni. Allora, io ho fatto. No, la racconto carina. Aspetta che la racconto. No, è pazzesca. Ho fatto una foto io una volta per così con i baffetti alla Hitler e i capelli. Te la passo, la metti nel video. Questa Se foto qua, sì. questa okay. foto qua. L'ho caricata su Instagram, Si vede l'algoritmo di Instagram mi è arrivata subito la notifica che ho scritto per le regole della community questa foto non è adatta e me l'hanno tolta. Ma ero, ero, io con i baffetti, cioè non è che, come eh. dire, i baffetti alla Hitler, non è che adesso per 100.000 anni li dobbiamo togliere, cioè sono dei baffetti così, capito? Che l'avevano mm, anche Charlie eh, Chaplin. Diciamo che non, è un argomento un po' delicato. Quindi non so. Dipende, se uno se li comunque, fa, se uno se li fa... Con, con pensa se, se trovi praticamente una che magari, non lo so, era una delle vittime, perché ancora ci sono. Ho capito, sono. ma io posso mettere i baffi come mi piace. Sì, eh sì. Cioè, allora, Vabbè, hai... se l'hai fatto inconsciamente, sì, se l'hai fatto per ricordare Hitler, no, secondo me no. Esatto, però eh. uno se gli piace farsi i baffetti così, eh. cioè non è che dovrà. tu, uh, cioè, capisci? La, quindi la, secondo me la svastica fa male a togliere perché è un simbolo storico, in Giappone si è sempre usato, non è che arrivano i turisti, oddio non... Eh, secondo me diciamo che è un argomento un po' delicato, eh, secondo me dovrebbero... Differenze di opinione. Secondo me vabbè insomma, quella che già c'è, secondo me comunque nei, nei tempi eccetera... Sì infatti potrebbero mettere i cartelli e spiegarlo, però magari dai telefoni io la toglierei sinceramente. Beh, telefoni, sì. E non la userei, per, però se magari comunque è una statua che c'è da mille anni e c'ha su la svastica, che però non è, che non c'entra assolutamente niente con... Non, non, non, va tolta Però secondo me nei telefoni e cosa va tolta sì, Vabbè, non, non, so, comunque è un argomento delicato E appunto vorremmo sapere la vostra opinione nei Ditemi commenti. che cosa ne pensate nei commenti Scrivete e iscrivetevi Al prossima video dal Giappone ciao, Bene, ciao. al prossimo video dal Giappone alle 2 Ciao, ciao